آن روز که تو هم ساله بودی چون گل و چمن حواله بودی آن روز که تو هم ساله بودی چون گل و چمن حواله بودی و که به چهارده رسیدی چون سر و برو سر کشیدی و که به چهار در رسیدی چون سر مبرم سر کشیدی غافل منشین نه وقتی بازیست وقتی هنر است و سرفرازی دانش طلب و بزرگی آموز آمود تا بنگرند روزت از روز دانش طلب و بزرگی آمود تا بنگرند روزت از روز номунасабат ба хурдсолист насл аз шаҷари бузург холист ҷое ки бузург боядат буд фарзанди иман надорадат зуд чун шер махуз сипашикан бош фарзанди хисори хештан бош офил манишин на вақти бозист вақти ҳунарасту сарфарозист дониш талабу бузургиёд то бенигарад рӯзат аз рӯз دانش طلب و بزرگی آمود تا به نگرد روزت از روز تا به نگرد روزت از روز تا به نگرد روزت از روز